K49 はまだ子供だからにゃー。The King of Fighters. E saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos. Hoje vamos jogar The King of Fighters 2002 Unlimited Match. Hoje eu vou jogar na roleta. Para essa primeira luta caiu My Terrible. E eu vou enfrentar os Psycho Soldiers. Vai lá, Baon. Hum? Round 1. Fight! サイコボー Winner! <laughs> Perfect! E agora, Atena! Round 2, fight! Isso, devolve a magia! aqui. Vai, vai, vai, vai, vai. Toma! KO! Atena, fora! Winner! お手柔らかにラウンド3ファイト Quer saber? Toma! É isso aí, a primeira luta já foi. E agora, caiu Takuma, Ralph e Kenzo. E eu vou enfrentar o trio das garotas. Começando por Xiang Fei. Round 1, fight! プロバカな Two. three, fight! Isso, prende no canto! Toma! Ah, a luta sumou! Volta pro canto! Que doscoi o quê? Toma! O quê? KO! <laughs> あのー、一緒に相撲やりませんか Já faz cara de kawaii. うわとっととかかってこい Round 4. Fight! Vamos lá, Ralph! É isso aí! Winner! E agora, Caio Terry, Shang Fei e Mary. E eu vou enfrentar os Ikari Warriors. Are you ready? Round 1, fight! Isso não funciona comigo! Ah! Isso! Prende no canto! Toma! KO! Winner! バキュー排除し E agora, Leona! Round 2, fight! Round 3, fight! Hum, deve se achando super-homem, não é mesmo? Viva! Viva! Viva! Aqui sou eu! Toma! Haha! é isso aí! Winner! E agora o trio das mulheres. Caiu pra mim Whip, Lin e Joe. Começando por Kazumi. Ah, eu amo a Kazumi! Oxê! Round 1 Fight! Olé! Ah, cuidado que ela é difícil, hein? Obrigado! Roda, roda. Toma! Winner! Oshia! 知らぬいの炎あちらなさい知らぬい竜奥義靴の葉 E agora mais Shiranui! Tá, tá, tá, tá, tá. Round 2, fight! Winner! おっしゃかかっておいでベイビー E agora, King! 相手になるわ Ha! Dois que lutam Muay Thai! ダブルストライク Opa! ダ Que mentira! KO! Vocês viram isso? Vamos lá, Lin! Round 4, fight! Come on, baby! E... acredita. Isso, joga pro canto. Olê! Olê! Come on, baby! Ah, moleque! É isso aí! Winner! E agora, Kula! E caiu na roleta o Chris, o Robert e o Shingo. É, parece que entramos numa fria, não é mesmo? さんやだな強そうこの子一人で十分よほなクリスラウンドワンファイトどうしてそんなことになりましたほれ Vai, vai, vai, vai. Opa! Nossa! Vamos lá, é hora de esquentar as coisas. Isso aí, incorporou, ficou boladão. Agora cai pra cima. Volta aqui, onde você pensa que vai. Fogo nela! Nossa, que confusão! Eu invoco Orochi! E agora, Kazumi, Ryo, e olha quem caiu! Sim, o Gordão salva fichas! E eu vou enfrentar o trio da Coreia! Vamos lá, começando pelo Shoei! Ora, ora! Round 1, fight! Eu não me conformo deles não virem no Coffee Case. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Kazumi! Acabe com essa praga de Chernobyl! Round 2, fight! KO! Winner! Perfect! Ah, moleque! Opa, agora é o Shang, hein? Round three, fight! <laughs> Agora! O quê? KO! E agora o encontro de dois mundos! Shang contra Shang! Toma! KO! Winner! E agora, contra o mestre! Round 5, fight! fight. Toma! quem fora! É isso aí! Winner! E agora, vamos para o chefe! Zero! Order select. Caiu para mim, Leona. Dash e Kusanagi. Round 1, fight! Ah, o que foi isso? e s e é tão secreto! KO! を超える者はゼロしかいない。こ a m o s l 裏切り者か。俺一人で十分だ。ラウンド2、ファイトああ O quê? Caramba, ele comboi tudo. tudo! Ah, seu desgraçado! Toma isso! Vai, vai, vai, vai, vai! Droga! KO! ゼロを超える者はゼロしかいない Isso, faz comercial de pasta de dente. É, sobrou pra Leona. Vamos lá! Round 3. Fight! Sayonara! Volta pro canto. Ih, ficou boladona. Incorporou, ficou boladona. Vai, vai, vai, vai. Obliterar! Beleza! winner! E agora, a batalha final! Rugal! E caiu pra mim Angel, Yashiro e King. Vamos lá, pra cima dele! Round 1, fight! Isso, chuta! これでまだまだ Olé! 連風剣連風剣連風剣連風剣 Miserável! Vai, vai, vai, vai! 連風剣 Toma, secreto! ゼロストライクトーントルネードキング Não! KO! 弱すぎる所詮あにゃたはカモなのにゃ Vamos lá, Angel! とくと味わえアンヘル様の妙義をラウンド2ファイト KO! 弱すぎる É, sobrou pro Yashiro.